नमस्कार दोस्तों इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक ऐसे काम की चीज बनाने का स्पेशल तरीका बताने जा रही हूँ जिसका यूज आप हर जगह कर सकते हैं जैसे पराठे पकोड़े और भी कई चीजों के साथ ये आपके खाने का स्वाद और भी बढ़ा देगा आप वैसे तो इसका यूज करते ही होंगे लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से आप इसे जरूर ट्राई करें आपको खाने में बहुत ही मजा आएगा तो चलिए शुरू करते हैं मसाला दही बनाने के लिए चाहिए एक कप फ्रेश दही आधा कप हरी धनिया नमक स्वाद अनुसार चार से पाँच लहसुन की कलियां हाफ टी स्पून जीरा हरी मिर्च स्वादानुसार जार में हरी मिर्च और लहसुन को काटकर डालें हरी धनिया को भी काट कर यूज़ करें इससे पीसने में आसानी होती है हाफ टी स्पून जीरा ऐड करें यहाँ आप फ्रेश दही का ही यूज़ करें आधा दही डालना है पूरा नहीं डालेंगे ऐसा करने से हरी धनिया अच्छे से पिस जाती है आधा दही डालने से पूरा यदि दही डाल देंगे आप तो अच्छे से पिस नहीं पाएगा इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दें आप इसे पीस लें अब ये देखिए ये अच्छे से बारीक पिस गया है हरी धनिया हरी मिर्च और लहसुन अब इसमें ये बचा हुआ दही है वो ऐड कर दें और इसे आप अच्छा पीस लें आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो please like share and subscribe करें ये पिसकर तैयार है ये मसालेदार दही बनकर तैयार है आप इसे जरूर ट्राई करिए ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय